Mariano Mariano Recalde, diputada Paula Penaca, Luciano, gerente de la línea, a todos los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de Trenes Argentinos. La verdad que es un día de mucha emoción. Un día de mucha emoción porque lo que estamos haciendo es cumpliendo un deber que tenemos como responsables del gobierno allá por el año 2020, cuando apenas nos tocó la responsabilidad de, asumir la presidencia de redes argentinos y empezamos a hacer un repaso del estado de situación de las casi 400 estaciones que tenemos operativas en el AMBA y viendo que había dos estaciones de una misma línea, con una obra suspendida, con una demanda de los vecinos y vecinas en la necesidad de poder tomar este servicio de transporte público tan importante para, para ir a trabajar, para ir al médico, para ir a estudiar, y que donde empezamos a ver los papeles, qué es lo que había pasado, y había pasado lo que pasó en muchos lugares de la Argentina. Una insensibilidad con, con los vecinos y vecinas, una decisión de cortar obras que lleven a un mayor perjuicio para los hombres y mujeres que utilizaban el tren, una obra enmarcada en un viaducto que, como digo, para el sistema ferroviario es muy importante, pero eso tiene que hacerse de forma planificada, responsable, y no que allá por septiembre del 2017, comprometiéndose a que en 90 días iban a poder volver a utilizar esta estación, suspendiendo la obra en el 2019, dejando Paternal y Villa Crespo sin posibilidad de, ser finalizada, con lo que tiene que ver no solamente el acceso... Buenos días Martín y felicitaciones a vos y a todo tu equipo, Mariano, Paula. En resumen, lo que expresaba Martín, Mariano, este es un día de alegría, de, satisfacción. Para quienes abrazamos la función pública es el momento de la tarea cumplida. La tarea cumplida a pesar de las dificultades, a pesar de los malos entendidos o de cómo se siembra muchas veces desde la ciudad con una cobertura mediática importante ciertas situaciones. No quiero ser redundante en lo que planteó Martín y Mariano, pero sí quiero dejarlo claro para los vecinos de la paternal y para el comunero que, recién andaba a más de 30 ciudades del interior que habían sido olvidadas del sistema ferroviario, muchas de ellas con 30, 40 años donde no llegaba el tren. La semana que viene vamos a estar entrando a Córdoba y a San Luis, Rufino Justo Darac. En los próximos días vamos a estar recuperando 70 kilómetros entre Cañada de Gómez y Rosario, pasando por siete estaciones. Esos son hombres y mujeres que van todos los días a trabajar y que habían sido olvidados durante décadas. Y aquellos que prometían que iban a, a generar un país por mejor igualdad. la apertura de esta estación que beneficiará a más de 18.500 usuarios y usuarias allí sumando a este momento Alejandro Santoro, diputado nacional de la ciudad de Buenos Aires, con las autoridades. Momento entonces para el corte de cinta, la estación la Paternal. Esta estación estuvo cerrado durante tanto tiempo y hoy aquí, este es el momento para los vecinos de la paternal, de la inauguración, de la apertura de esta estación de la línea San Martín. Corte de cinta. Aplauso de todos ustedes. y tengan